Bye. Yeah. up. dass ich soll. Dies war, dass ich soll. Ja. sage, dass ich soll. Dass ich soll. Dies war, ja, dass ich soll. Dies war, dies war Systeme. Ja. Systeme. wäre? Ja. Grete. Grete. Heiße? Dass ich soll. Ja. Heiße, bereit. stören sich so. Dies war... Heiße? Ja. Zerstürmer sich äh. so. Ja, ja. Dies war... Dies war... Ja, das war Holzer. Pace. Das war, dies war, ja. Pace. Ja. ja. 拜拜。